qofka mustaqbalkay jeclaan doonow cidda aad doonto ahow meeshaad doontana joog ma garanaya goorta ay waddooyinkeennu isku soo dhacayaan waxaanse dareemayaa inay tahay ruuxdayda inaan kuu furo waxna kula wadaago ee ay dhegayso ma ihi qof nolol kala dhiman nool balse si ka duwan in badan waxa aan ahay qof si dhammaystiran dareen leh oo weliba qoto dheer waxu jeclaadaa ma fududa in sidaa wax loo jeclaadaa balse wax aan kuugu dhaaranayaa inuu dareenkaasi kuu qalmo adiga dadka qaar ayaa igu yidhaahda waxa aad tahay qof ay ku adag tahay inuu wax jeclaado sababtuna wax kale ma aha waa inaan si xaddaafa ah dadkaa u jeclaaday badh ka mid ahi aada ayay uga baqayeen inay iga guddoomaan qalbigayga kolkii aan u soo bandhigay inaan siiyo badhna aad ayay uga argagaxayeen ku dhiirashadayda inaan wax walba u horo keliya si aan iyaga ula joogo ulana jiro weligay balse waxa aan ka garaabayaa inay taasi qalad ahayd iyo gefiga dhacay aniga waxa aan doonayaa inaan jaan iyo cidhiba ka fogaado dadka oo la taga dareenadayda waxa aan u qaatay inay ciduun iga daba iman doonto balse runtu waxa ay tahay inaan cidina iga soo daba dhaqaaqin waan hongoogay aniga ayaana isdhaawacay waana sababta aan iminka isuu ilaaliyo waa run iminka dadka hore uma aamino markaan cid la joogo ama la kulmana wakhti ayay qaadataa inaan naftayda xorriyad dhammaystiran siiyo oo aan noqdo cidda aan ahay balse midda keli ah ee aan isbeddelin weligeedna aan isbeddeli doonin xaqiiqadana ah waa inaan weli si dhaba ah waxu jeclaado qaybtaa iga midka ahi weligeed dhiman mayso waan garwaaqsanahay saamaynta ay leedahay inaan qalbigayga addoon u ahaado hase yeeshee jacaylkaasi waa ka keli ah ee aan aqaano si qoto dheer ayaan waxu jeclaadaa si xoogan ayaan waxu jeclaadaa si dareen leh ayaan waxu jeclaadaa sida ugu habboon ayaan wax u jeclaadaa waxa keli ah ee aan iminka u baahanahay waa inaan helo wakhti fadlan dul ii yeelo wakhti ayay qaadanaysaa inaan ku barto wakhti ayay qaadanaysaa inaan ku aamino wakhti ayay qaadanaysaa inaan ruuxdayda oo dhan hortaada soo dhigo oo naftayda kuu hibeeyo laakiin waa aynu gaadhi doonnaa haddii aad waxaad doonaysaa uu yahay sidaa waan kuu ballan qaadayaa waa aynu samayn doonaa sidaa adiga ayaan ku doonayaa waxa aan doonayaa dareenkan oo dhan waxa aan doonayaa wadajirkeenna oo waaraa riyadeenna oo rumowda waxa aan doonayaa inaynu ku wada noolaano jacaylka ay dadku buugta ka qoraan waxa aan doonayaa inaynu xasuusnaanno inaynu dagaal adag u galnay si aynu u wada jirno waayo waynu qalannaa aniga iyo adiguba in layna jeclaado waxna aynu jeclaanno naftayda ayaad leedahay annataada waxa keli ah ee ay tahay inaad yeeshaa waa inaad i aaminto ina tusta inaanku aamini karo itus inaan agtaada ka ahaan karo cidda aan ahay anna waxa aan ku ogolaanayaa inaad naftayda u barato si xeel dheer waxa aan kuu ogolaanayaa inaad soo taabato qaybahayga mid ah oo aan muddo dheer qarinayay itus inay dhabkaa tahay anna waxa aan ku barayaa inaad jeclaato dabeecadaha kuu gaarka ah aqbashana tagtadaadii xanuunka badnayd idareensii daryeel anna waxa aan wax walba u samayn doonaa si aad u noqoto qofka noolaha ugu farxadda badan anigu ma yihi qof si fudud wax u jeclaada balse haddii aad diyaar u tahay oo aad rabto inaad fursaddan hesho waxa aan kuu ballanqaadayaa inaanad iska qoomamayn doonin keliya ii joog oo ii jeclow sidaad jacaylka u taqaano waa ballan inaan anna kuu jeclaado si ka daran oo weliba ka qoto dheer waa ballan waxaan kuu jeclaan doonaa si aanad islahayn waa suuragal in wax loo jeclaadaa anigu ma yihi qof si fudud wax u jeclaadaa balse haddii aad hubto inaad diyaar u tahay inaynu safarkan wada galno Waxaan kuu ballan qaadayaa noloshaadu ma ahaan doonto sideedii.